Ah, sengule omwaka guno nafuna ekyapa hmm. ah, kya obunene bwakyo kirikano sakakulaze kano kabalibwanga kayigo anti omanye webamusimba naye nga wala nnyo ah, siwala nnyo era akagendo obujako ngogera genya okuva mu kibuga hmm. eh, awo waliwo akatemerero bakatalamudalamu akawanvuwanvu mukko eh, kawerawerako kuba kati okuva mu kibuga wali tulinda munamayuba mukka paka enamayuba eh, paka enamayuba hmm. ekuleetera ekuleetera mutwalo ogwataba omutwalo omutwalo gumu kati ekitundu nga wookiraba kino kyo okusinziira kubanga tugenda kwongera tunyumye tulabe engeri gye watambulamu olugendo lwo olw'okuwangula engula ey'omwaka gu esevu eh, naye kaakati ekitundu kye baakuwa at fist eh. olugendo no ngaolugendo kyaliwabukuba nawekuba bwetuvudde eh. tewakaluubiriza nnyo gwe woba tugeze ng'ojjayo okusinziira ndala tweyongera kuyingira buyingize mu kibira kituufu weebale nnyo era we nasooka okuleetebwa omulundi ogwasooka eno hmm. waliwo abamu ku banywanyi abokulusegerera abampa ku magezi ne bagamba nti kati eno noobeerayo otya nga olinga ali mu kibira eno nga wala ne babuuza n'okumbuuza eno baita batya konza ono nakaseke hmm. ah, kale nga babuuza disitulikiti eno hmm. nakaseke ate nze namanyirayiri eri mu busiro <laughs> kubanga erinnya yenze mulina busiro onoobeerayo otya eno wala naye nabagamba ekintu kimu Mm. tewali wala nga wawo nga wuwo eh, andibadde bambadde eggulu mm, wandikeenzibadde mbeera yoolwensonga ekisooka mm. nayagala nnyo ekintu kyefunye mu lulimi mm-hmm. ngaettaka lino libeerewo abaana bwe balikula ndisobola okubalaga nti mulaba wano wetwazimba ennyumba eno nafunawo lwakulwanirira lulimi lwakufaayo n'okwagala olulimi lwange olulimi oluganda olulimi oluganda kati kiri bakakasakera lwe balimanya obukulu bw'olulimi nga bategedde nti wano we babeera hmm. lwafunawo lwakuba nti nno taata yawangula empaka z'olulimi oluganda ne bamanya amakulu agali mu lulimi kakati sooka otusigiremu ekifaananyi mu kujja kwammwe mwajja mutya mwajjira mu ntambula kyera bye baali bakugamba bali bakuleete no bakugamba bigambo kyokusinziira okumatizaayo n'okusiimisaayo hmm. ekyokunsimisaayo nze nesiimirayo olw'ensonga nti nali njagala nnyo okusookera ddala mbere n'ekintu ekiragwako nga nga kivudde mu lulimi kigamba omuntu alagala nnyo alabe ku ntuuyo ze zatuuyali hmm. okuwangula engula ya simba telwali lugendo lwangu hmm. nakyantwalira ebbanga ddene katuwebanyama nti nekyapa kyewawangula kiribo wano kiri bayitawo bukalabi bukalabi eh, disitulikiti bukalabi kiri mu disitulikiti eh, nakaseke mm, mpoza ani ani mubaka weno ono ye honorable lutamaguzi muzukulu wa ndugwa ekatende mu mawokota mm. eh, yatwala ekitundu kino kati webantegeeza

Hmm. naye kalike nakugambye nti kyalimu nga njagala nnyo ekintu kibeerewo ne bwe yandibadde gaali sandigitunze tewandigitunze eh, kati neŋgamba kawabeere wala watya hmm. newankubadde wala watya naye nina okuguma ettaka e, lino libeerewo ate era nina okuzimbako hmm. enyumba kubanga awo nja kusobola okulibeererezaawo ddala ddala nze kukiisonga emuwaliza okunkaluubiira ono hmm. sijja kubeerawo lubeerera kino mbeerewo mbeerengaawo nsobola okufuna sente mudda hmm. ate nenzimba amaka amalala kubanga omusajja era ayala maka omusajja ayala maka eh. ah, omulungi ali mu kutulaba tusemberera okuba nga tusinkana ettaka oba ennyumba eyazimbibwa oba eyaweebwa omuwanguzi eyawangula olulimi mu mpaka z'olulimi oluganda abasinga gye mmanyi ng'engule era enetegekebwa abasajja aba radio simba eh, omusajja eyawangula engule eno ah, mpozi wawangula kinaki okusookera ddala ah, hmm. ah, sengule omwaka guno nafuna ekyapa hmm. kya obunene bwakyo kiri ku atano ku kikumi atano ku kikumi eh, kati kiwe wano tukyabeera lyano mumaaso kubanga bwolengera wano atera nange mbadde ndowooza tutuusewaliwo omukulu abadde atuyambako ko gwe mbadde tambula naye hmm. mu ngeri y'okuzimba mukwano gwange muzeeyi simanyi oba gyali njagala okukonkona wano ndaga oba gyali waba taliyo ate mbatwaye ddala mu kyapa kya sengule ah! tusigazeyo buwanvu bwenkanawo muzeekayizi muzeekayizi wuwu muzeekayizi ah! nze kaizi taliyo naye wantu nga wala nyotusanze kiyubwenga ejolongo ligenze eh, abasajja abaganda eh. simanyi oba kino wetukisemberedde kigenda baleka batya okutwaliza awamu ah, e, e, era nawe wenyinyi weewuunyiza kati osooka weewuunyiza lugendo nati hmm. waliwo byogenda okwewuunya ebirala kubanga Mm. waliwatugenda okutuuka ngeze nga togenda sooka oziggyemu banamawuliro manyi mutambula tambula nnyo anaye musajja labe engato zagamba nziggyemu zadduga ddidda era ogenda kuupeeka naye eh, eh, eh, balimbi ttaka nga bakwaliri munda nnyo

ali mukukunsa mimi uzai kaizi sebo ngane sinyo kukusanga uzai mje bareko ene wantu mubera yo mutia eh eh eh eh eh eh enkuba tebayisa biwe beto nyu kubanda ba no wati wabibiridde mujye bareke emirimo omusajja no mumanyi mumutegera bulungi omusajja yagusombayo emmotoka eno zisobola okuyitayo okutambula ziyitirawa ah, eh, waliwo okusiitana okusooka wali wali wali ah, mu butuufu nadde ngenda kuyisa eri mu kisenyi naye nenkusaasira waliyo amazzi mangi nnyo ekkubo ndabafunda okusa nekkubo wetuyitidde ekkubo nera bakama baffe abasenta be properties hmm. ngenda kusinzira wano mbasabe bakama bange ekkubo lino webanabanga mu butuufu enteekateeka ebasobozesezza bagire batu batukolere ekkubo nyo kubanga lino ekkubo mukama wange sebo hmm. ah, lirina points bbiri eyo eyaawo wosobodde okuyita neeri gyenakwebalamiza saagadde ogiyitemu kubanga yabadde enzibu hmm. awasookera ddala waliwo wetaaga ekigoma wetaaga eh, ekigoma eh, era nsanze obuzibu mukuzimba eno hmm. nti abomusenyu bloka badenga babireta nga balina kubiyiwa ate eri kukubo gyolabya ate kati wawirubalo ne basomba kati awe onaona kutwala sente wirubalo najja nga asomba nga atuuse eno kubanga emotoka ezasoka e- tuletera matiriyo owokuzimba zaatuuka mm. naye nga gyetutabireeta lumu enkuba neegenda etandika sizoni gye tuzimbiddemu ebadde enzibu nnyo nga yankuba gokubira nti owange njaga kuneetera musenyi oba semiti tebatuukayoamba nti nze asita waana ne bwobomba mitwalo asatu kijja kujjayo naye ngaekituufu omuntu okuwali nettaka lyeno eh. ddala aba akuwadde kusanyusa mutima gwo oba kwijjako bwijja kubanga nze kituufu ndabira ddala mm. nga ssengule mm. oba oli awo ewantu eno wala nnyo Eh? okusinziira n'okusoomoozebwa kwoyitamu okuyingirayo oba okugendayo njagala okutegeeza hmm. ah, ekitundu kino tebabakuwadde bwoba nga okiwangudde ngaokiwangudde ddala ngaokiwangudde mu maanyigo hmm. omuntu oyo akuwadde abeera akuwadde kubanga kikyoba ofunye ate waliwo atakifunye hmm. waliwo atakifunye n'olwekyo gweolina okusiima kyonna ekikuweereddwa mu maanyigo

yiika kumi n'emu bakuwako yiika mmeka kale kaakati omulungi ali mu kutulaba tukyali mu lugendo tutinatina tutuse obudde bugenderedde okujja okulambula ettaka oba n'ennyumba ya sengule weeri ekituufu eri mu kiseguusi nga bw'okiraba era eri munda ddala ddala ddala ddala tulisayirize ndi nakaseke nekitundu nkirabidde mpoza ekitundu bakiyita batya bayitawo obukalabi ah, ekitundu kyebukalabi era environment eyetoddwawo ndoza nga mugiraba nti abantu balima balimi okusingira ddala wetoddwawo environment ya green kiragala era kiragala mumumanyi nze nga nze ah, ekituufu nzize sisuubira nti tunayingira ddala mu kiseruguzi kino era newoolaba nti nazze enkubye malidaadi wange naye kimpeddeko kimpeddeko naye oba oli awo nga gwe mulimu embeera yonna ebezza oba olina kwadijasitinga n'ogendera mu ekyo so kansuubira tutuuse ku mulundi guno otwaniriza oli mu maka agasengule era kasimulala mm. uh, nze musisi bosa joffrey munabusiro mm. konge yamuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoola omunyo gwa vu mm. atalina mazzi taja ndisava mm. kubanga ndi mwana wabambejja omugefu mu lulimi lwa ssaabasajja mm. era ssaabasonyi walo kaluwoomya okwetolola sengendo nabulamu olwokuba bagamba nti ananyumya takerewa mm. namunye oluba ku nju ngaekireka akuba Mm. bategeeza kutegeeza nti kati eno ye poloti ya sengule obwagagavu bwayo nga mulaba era nebitoko ensimbye ebitoko osimbye eh, eh. nga tetunnagenda nnyo wala eh. ah, twongera okulamusa omulabi ali naffe era atugoberera mm. ah, mwami sengule ekibuzo kyengenda okubuuza ngenda ah, kubuuzasengule mukuyita mu lukwakwaya mu ngeri ey'obumpimpi Ah, ngina soka atandike nokubuza ekitufu amanyago. Wewao. Era kabuza te kabula nange sijja kukusa kusanga nako kya ntisiga wevvo. Eh, obo kupalapala nyanga atate mukago. Ndi wotu kidde wanonnonga ate omukazi taliwo. Oba wotu kidde wanonga emmere teriwo. Nze musisi bosa Geoffrey na busironkonge ya mufule nanta gwira kiyachimu kiwowo olumunyo gwavo atalina mazitalia ndi saava kubanga ndi mwana wa bambejja omukenkufu mu lulimi lwa saabasajja era saabasonyi walwo kaluwoomya okwetolola seŋŋendo nnabulamu seŋŋendo nnabulamu ah, olina emyaka emeka wootuukidde okumanya ebigambo bino byonna ebyolimi oluganda n'okutuuka ku kkula lino ekyamazima wentukidde ku kkula lino nga mpezeza emyaka abiri mu mwenda mpezeza emyaka abiri mu mwenda hmm. era nzaalibwa omumbejja zaalwango teopista omubuze kubanga manga oyo omumbejja yaseerera nga nkyali mumpibigere eddala nali mubiseera ebyo ndi mu baby class e, nga mpangayira eri ku kyalo kasudde mu muluka gw'ekyengeza eggombolola mutuwagumu masuuliita ate esaza eddungi ennyo eryebusiro olaba obuzaaliro bwe babwogerako mm. bagamba nti obuzaaliro si bukuliro mm. e, nazaaliwa iri maswiti era gye nakulira kalate olwaleero nteekeddwa mu bulemeezi oli busiro saza lya kabaka eryebusiro mm. naye kati nesaza lye tulimu ssebo lyeryebulemeezi eryakangaawo Ah, mubumpimpi. Hey. Eh. Soko tusigire ku kifananyi ku ngule ku mpaka zine zengo eri omuntu yazaira biro bo omuntu mm. ali tazimanyi. Tazimanyi. Zije kyo kubao era wajjo kyo kuzeta bamu hey. Eh, eh. kwengo omuntu. Ye yanziza nyo ne yanze ke kitufu dala omunyumi atasikira amwanu vula. Arenno <laughs> muyala kayanira kulya kambagambe kino engule ya radio Simba nze najiegomba da era najiyayanira mu butuufu wabaayo omuntu ayayanira ekintu kyonna nga ayayanira lulimi luganda ndi omu kwabo kubanga yatandika mu mwaka gwa 2002 mwa yatandika mu mwaka gwa 2002 mu ebiri e 2002 yatandika 2002 mu ebiri na ye engule au nali mwana muto nga sisaayo nnyo birowoozo kati emyaka bwe jatambula bwe jatambula ntandika okutegeera engule mu mwaka gwali gwa 2002 mu etaano kati awo nentandika okugigoberera <laughs> okugigoberera nga ndisi yasi 2002 mu etaano kati tebereza bbiri etaano nze nali mu p nga ngoberera engule naye ate akerenda kava ku lubaya baali oluganda balunjagaza dda okuva buto nga ndwagala bajajjange kitange benakula nabo baali balunjagaza naye nza okutandika okugoberera engule ya radio simba 225 nali ndi mu p6 egigoberera nnyo eh, ngano awonno nange negomba okujetabamu naye nga nattayo oba bibuuzo kinga sindaba sirina kyenja kusobola kati natandika okujetabamu mu mwaka gwali gwa 29 biri mwenda nali musinia siri kati ngamba okujatamu naye awo nga siyitamu <laughs> newandiisa ne siyitamu biri mwenda biri kumi nali musinia fo newandisa nempitamu mungula ya radio simba omulundi ogwo gwasookera ddala mu biri kumi nempulira essanyu nenjetabamu naye nentuka nenviramu ku lawundi esooka naye ngaera nali musajja <laughs> eh, tekyali kyangu kubanga engule buli omu ajeyayanira kujetabamu naye ate okuta ebibuuzo byayo si kyangu bakuyita embuga si buganzi kakati nno biri kumi nendaza nenzijawo biri kumi nesatu nenviirako ku mutendera ogwa sesota erimu emitendera era buli mutendera gulina erinnyasesota <laughs> omuntu akitegeera atya sesota kati guno gumu ku mitendera gyengula eya radio simba ogukenenula abo abasaanidde <laughs> nja kugamba nti gwegukenenula abasaanidde olw'ensonga bakuleetera akabuuzo katono ku mutendera ogwo bw'okatta n'okayita osigaza obubonero obwezza okuŋŋaanya bw'olemererwa okukatta omusota nga baguleeta nga gukubojja si musota gwennyini abantu kati mbalaba batidde <laughs> bagamba mamamamamama tegwakuojja ah, otya okusemberera okuba nti owangula abantu bano bonna bonna ye baali bantu bameka abalireetebyemu mpakabaali nkaaga mukaaga hmm. eh, kuba abewandiisa baba bangi ekyo njaga kukibategeeza babeera bangi nno webayita nti mujje mwewandiise babeereeyo nga mu bibiri bisatu n'okweyongerayo kati ate bo bakama baffe abateekateeka engule oba mwewandisiza bitaano oba lukaaga baagalako nkaaga mu mukaaga bannamukisa <laughs> abasobola okuyita ebibuuzo ebyo ebibabuuzibwa mukwewandiisa ne bayita n'ekibuuzo ekiggulangule be bayitamu ne beesogga olukontana olw'okumpewo kakati mwabo nasobola okuwangula kituufu era nga bwobuuzizza nti wakola otya maanyi genassaamu kati nkulaze nti nava amabega eri nga ngoberera hmm. ate nava amabega eri nga bantendeka nga banjagaza olulimi gye nakulira kati n'okugoberera nakyo kikulu kubanga engula ewangulwa ebintu bino okuwuliriza okumanya n'omukisa eh, kubanga olaba ndowooza nandibadde nawangula mu 2mwenda naye saasobola saagulina hmm. eh, n'okumanya kuyinza okuba kwali kutonotono 213 era saawangula oba oliawo omukisa tegwaliwo n'okumanya kwali kukyabulamu naye naddayo mu 215 badde sinakugamba 215 bili kumi na tano natuka ku final zengule nota wangula era sa wangula kati checho che kugambye tinde wangula okumanya omukisa ne che kira che kugambye okomyo mwaka gwa kumi ewo eh okumanya omukisa oboli awo nokuwiriza kati nkomyewo mu 2015 nakoma 2015 nennemerwa okugiwangula mm. naye nga ntuse ku final mu bana abasembayo ebiseera ebyo muguno omwaka gubadde mwaka ki kati awo nawona 15 emyaka ejadakawo saddayo nga namanyi gampeddemu nga ngamba sisobola nakugiwangula kubanga nalaba nga town b kumeta nali wamanyi nyo lwesima hmm. nali ntaddemu nnyo okunonyereza kati nzizayo abiri abiri mu ebiri hmm. ekinkomyawo hmm. semateeka alyakyuse jjukira abatuuka ku faino bali tebakola ki tebadda amubumpimpi eh, tusemberezeemuko ku lugero nga like wetutambudde mu faina obunkike ki bwe wayitamu era kuvuganya ki okw'amaanyi okwaliwo tusobole okuseva kuba tulina oyingira mu nyumba kituufu nnyo obunkenke bwo bwali bungi era tebwogereka siyinza kulogera bunkenke buli mungulu okujjaku nga nawe ogenzeyo n'obuwuliriza <laughs> eh, engula erimu zempaka ezisinga okuteeka omuntu ku bunkenke kubanga n'akadoobudde ke bateekamu wali ku mutendera ogw'enjawulo okubaako obunyomero bwe bagenda bateekamu sima ono namulanda ono sesota oba bokaboka bukumala okuteeka ku bunkenke namulanda katogeza namulanda oyinza okugaa namulanda kyeki namulanda guno mutendera nagwo mungule nga bakubuuza ebibuuzo ng'ogenda ogattako obubonero kati nkinga bono bwe banakubuuza ekibuuzo n'ofunawo akamu ne bakubuuza ekibuuzo n'ofunawo bubiri nokubuuza ekibuuzo ogenda olanda bulanzi <laughs> ogenda olanda eh, bulanzi omaze okuwangula <laughs> omaze okuwangula eh. Uh, ah, mukuwangula ko biki biki bye bakuteeka ku list oba biki bye wangula ngomaze eh, owangula eh, okusinza ne wano we tuli kati kino ekyapa kye bakuwa eh. biki ebirala bakuweerako ah, bampa kino ekyapa hmm. ah, okuva mu century properties hmm. poloti eryataano ku kikumi nga bwogiraba obwagagavu bwayo hmm. sebo nze nakiwangula kino kyange era kindi mu ttaano ekumi likwatampaawo ndi musanyufu olwekyo era ate tebakomaawo ekirala kyebampa se obanyongerezaako obukadde kumi obukadde kumi era nagamba mbadde sirina busobozi buzimba ku kyapa kino hmm. naye ate njagala kibeerewo kati ninga kati sente ezo kazikole ki kazizimbe enyumba eno gyolaba enyumba eno gyetulaba eh, gyemulaba mungoberere mulabe enyumba eno obulabi obutajja nankumbi kubanga balenna byenjagala okulagakaawo eh. ennyumba eno eriko erimu ebisenge bimeka ennyumba eno yabisenge biri bibiri neddiiro hmm. e, kati wano lino lyeddiiro e, twalaga tugizimbe tugiteekeko n'akabalaza kano wanawatandikirwa ndoozi okalaba hmm. kabeewo hmm. tugiteekeko ne kano kano kasitoowa kasitoowa kasitoowa nga kawanvu nnyo Eh, kasitoba kawanvu kasobola okukola nga akayungu akayungu eh, nga bafumbirawo sofa yakakutwalako sente nga meka kyenyinza okutegeeza hmm. kitange taata nzaala hmm. yantegeeza naŋŋamba nti kale yampa ku magezi hmm. naŋŋamba nti sente ezo mwana wange oziraba sente ezo zowangudde miliyoni kumi oziranga enyingi naye tezijja kuzimba nyumba kugimaliriza kubanza ekirooto kyange kyali kya kuzimba nju mukuwangula engule era naga nti njagala nzimba enju ebeere nga mbeere n'amaka naye nga ngagje mu lulimi luganda kati nakwata sente ezo okuzimba naye wetuuse wano sente zanzigwako zanzigwako ate yeyaŋŋamba nti nzimbeko ebisenge ebi taata yaŋa taata kitanga nzaalo mukadde wange nja kutwalayo lumulumu olibawange ofunye obudde alikasudde wali mumasuulita hmm. mubusiro jackson bosa yagamba zimba ebisenge bibiri byokka naye newaggula nga njagala bibeera ebisenge bisatu kusobole okubaako kale eddiiro ebisenge bibiri neddiiro naye yera nga zimba olumu bbiri zokka bwe ziti hmm. newaggula ku kiteeso kye nga nze njagala bibeera bisatu kale ebirenga zimuuko nga newobukyaza omugenyi oyanguirwa kati ennyumba eno lwaleero hmm. miliyoni kumi zagigwerako eri kuwolo pulete ekyanemeredde okusereka ekyakulemeredde okusereka eh, sente ah. zikyanekubiza mpi ekyanemeredde okusereka bwobanga obaliriddemukko hmm. oh, sente ezibulayo ziringa mu sente mmeka eziringa ezisuubira okwetagisibwa ah, bwe mbaliriramuko hmm. neetagisa okufunayo obukadde obulala buna obukadde obulala buna kubanga kuliko n'okugiggala Mm. amadinisa gano waliwo lino uh, waliwo dinisa lino mm. eyokutoowa kati waliwo nalina edinisa mm. eyokusenge uh, inawo n'olugi luno n'olugi eh, ate lunoolugi noza olulaba lwo luliko edinisa lyako eh, kati jamukutwala ate eno olabe wali nayo edinisa lyayo eno mumbiriize ah, eno mumbiriize eno Ah, ah. waliwo lina eddinisa lino nalyo nalyo nalyo weri kale nno okuggala obuggazi ah, tutulabye ebyebweru mm. naye kati jangu olabeko ne munda munda wano munda linda kati kati nina oluggi ku kisenge kino mm. oluggi ku kisenge kino kino kino kino kibalibwa nga kisenge kyabaana kino ddiya tinina ate era oluggi lwa wano hmm. nina oluggi lwa wano nalwo bwe luli nina ate naakajakalaka wano kati kano sakakulaze kano kano kabalibwanga kayigo kekayigo eh, kekayigo aye nako kali kakajjikaako akawali ku dirisa jangu olirabe erimunda olowooza tewakola nsobi okwawukana ku nteekateeka za muzeeza era gambye ozimba egundi ey'ebisenge e, e, ebibiri yensonga lwaki nnemereddwa sebamala kwetta tirubale yakolaki yatutta ate era kituufu nkyejjusa ekyo naye hmm. nakyagala kubanga hmm. nakugaa nti ekirooto kyange kyali kyakuzimba ku nju nga njagala nzimbe nga sijja kugiddamuabasajja eh, ah, bano esente eh, eh, zo neziba nga tezisobola kukimentaininga ekyo nga bo bakama banga abaledio simba bo bakola ogwabwe hmm. sente si byampewo bazimpa kuba singa tebazimpa sandisoboddekolaki kutuukana wano wentuuse bo ogwabwe bagukola n'aba centuary properties hmm. nabo mbebaza ekyapa bakimpa era ensonga lwaki nakituuzaako ekizimbe kino akituuzaako ekizimbe kino eh. ewantu eno obudde ebuziba hmm. tewatiisa ewantu eno hmm. ah, tuyinza okukyogerako nti watiisa lwa nsonga nti tetunnaba kufuna baki balirwana ah, eh, oh. ah, nga tumaliriza oyinayo oyina famire nina kituufu nina abaana Hmm. efamiry yange kale mukyala yali yagenda yagenda hmm. era abaana yagenda nababeera nabo abeera nabo esaawa hmm. ah, zino okola mirimu ki egikuyambayambako okubeezawo obulamu munabusiro omusajja musomesa nsomesa lulimi luganda naye nsomeseza ku mikutu gino egyemitimbagano emigattabantu nga omanyi youtube okwo ah, era nina omukutu gwange guyitibwa olulasangeye ogo mm. abakama mikwano abatulaba mugunoonyeeko muteekamu olulasange yetu oba sengule 2022 sengule 2022 bakumati nnaku ezo banzibako akasimu kati emikutu egyo egimu gyayimiriramu ate sinaba kuzaawo kasimu tokyatambuza kyatambuza mirimu ate nga omanye essimu wano nze kati essimu ye bizinensi yange kubanga ku simu okwo nyina emikwano bensomesa olulimi oluganda ate oba oli awo mikwano gyange abo bensomesa abasiima bebavaayo ne babakengera enjawulo gye bakusimamu olinaku olusi omukuba njogera emikolo olinakuyita nakugamba gyoyogera omukolo bwe guti hmm. ah, noofunayo ku ejjamba naye kati essimu yange bagibba ne bankomya bantemako emikono n'amaki n'amagulu <laughs> ah, nga tumaliriza bugambo ki babi bigambo ki bewandikubiriza omuntu akulaba oba oli awo omuntu eyandibadde akukwatirako ku mbeera eno kubanga kituufu okukuza ekitiibwa ky'obuganda si kibi mm. mulimu mulungi ate okwongera okutumbula olulimi oluganda nakyo si kitono nnyo kintu kinene nnyo so okubiriza otya abantu abakulaba ah, okusooka byonna njagala okwebaza bakama baffe aba radio simba abantuusa ku kkula lino kubanga kino kirabwako mpulira essanyu nti ennyumba enezimbiddwawo era yange kubanga bansobozesa lwakuba nti nteekateeka yaabwe programu gye bateekawo eyo ey'olulimi oluganda eyengule bebanyo bebayira eddala kubanga nafuuka sengule ekyo ekitiibwa ekitalivaawo era kibeerawo ndigenda nakyo kubanga teribaayo sengule bbiri abiri mu ebiri mulala abaliddako bali baba myaka giddako kakati weewaawo bo ogwawe bagukola era bampa ensimbi ne bampa ne poloti okuyita mu kampuni eya senkyale era nabo mbeebaza banafe abasenkyale naye mikwano gyange nga nze mikwano gya munnabusiro mwenna abali eyo abandaba mbasaba bw'obeera eyo nga mu butuufu naawe olimu omusaayi gwa munnabusiro <laughs> mu ngeri enjawulo oba mukwano gwa munnabusiro nkusaba osobola okunkwasizaako ku ddimu lino kubanga kituufu ennyumba njizimbye naye ate nga bwe mba nnyonnyoddeko emabegako wali ensimbi zenawangula zasobola kunkomyakawo kubanga sente ezo sebo bwe nazifuna tezazimba nnyumba yokka nagenda okuzifuna nga ngaomuntu nga siri bulungi kubanga nagenda okuzifuna nga nina ebiralalala ebimanjabanja ngaomuntu byenasooka okugjawo ate nkugambye era nti ndi musajja muzadde nina abaana bali babiri ab'obulenzi abo kiyinji nekiwuuwa abazirandiga kakati obuvunanyizibwa obwensimbi ezo bwali tebusobola kumala nyumba eno nga bwogirambudde ebisenge byayo byonna obirati nokugiga kati erina okugigala erina okugikomerera kati bwebaayo omuzira kisa yenna yenna nga mukwano gwa munabusiro ayagala munabusiro byakola nga asomesa abaagala olulimi oluganda abaagala obuwangu ate era mujja kwongera okumanya ebintu bingi nnyo nnyo nnyo munatambula nga munoonya kusengula ebbiri abirimu ebiri oba munnabusiro n'olulasanga esebo nekirala ni muwandiisi wa bitabo kakati abantu abo abatulaba era abatugoberera mikwano gyaffe eh, mbasaba bansuule omukono mu ngeri y'enjawulo eh, kyaba asobodde asobola okukinsuula kubanga enkusu eyali ekulabye yekusuula omuzima bajajjaffe baagera olugero olwo ah, alina obuyambi ku lw'enteekateeka eno ng'akwatiddwako ndi ku 0 78 59 43 43 oba ziro musanvu ziro mukaaga bibiri kumi nabbiri bina kinaana mu mukaaga ziro musanvu ziro mukaaga bibiri kumi nabbiri bina kinaana mu mukaaga munange emmeeme gabagaba etera ogeja alright mwebale nnyo mwebalire eddala nateera abantu ade batugoberera ennyumba eno ngemugirengedde enyumba oba yemaka gemaka ag'omwami amanyikiddwa ah, nga bosa ebosa ono yawangula engule eya 222 eno etegekerwa bannaffe aba radio simba nate era nga egezaako okutumbula olulimi oluganda okusako n'obuganda atera ne uganda okutwaliza wamu so wano watuuse mu kubanga akola omulimu guno e, bamuwa obukadde kumi mu kashi ne bamuwa n'ekyapa era ekyapa ekyenyumba ye agezezaako okubanga akiteekamu ekizimbe kino nga bwekirengera so bw'oba oli eyo ng'osobola omukwasizaako oba oli awo tekigaana Eh, n'omuba nga ateera omutuusizaako waasobola okuba nga ateera atuuka ebimwetolodde nga wabiraba nti kiringa ekyalo naye oba oli awo kikula ate kyongera kugaziwa okusinziira nga bwe nkiraba ate era nevyakyo gye kirimu simbi kiriko wansi eno nga mu kisenyi naye era bw'oba weetegerezaayo ebintu ebiriyo byonna byonna bintu biri healthy nyonyonyi ddala ah, walako munda oba oyingiddeko eh, naye yagenze mu maaso nakakasa nti ewala tewamulemesa kufuna kyeyetaaga okusinza ku kyeyali ayagala ye ng'omuntu wabula nti wamuwa emirembe n'ekyo kyagenda mu maaso n'okuba ng'akola so mbeebazanya abatugoberedde okubeera twatandikidde mwekumire ku mukutu temuvaako